Каин, он без тебя очередной серии Мёда. И сегодня скажу о своем проекте Той Аппарат с альбомом Эбби Эсэл Адами. Это ремейк альбома Монолог трубы, качественная запись качественный вокал на английском языке. Вот. Скрытевать не буду, диск покажу, как он издание. Это переиздание 2020 года. Сегодня 1 марта 2020 года. Вот так выглядит диск. Издание диска. Офигенное издание, дорогое. Диск стоит 100 гривен. Я его выставил на продажу сегодня. Вот. В записи принимали участие я, Петрик и Предослов на вокале. Все. Переходи по ссылочке внизу под этим видео на мою страницу на Facebook и читай об этом альбоме более подробно. Я расскажу в своей статье очередной о моем проекте тоже, повторюсь, вот, предыдущего выпуска не было, потому как я болел, да, и мне некогда было сделать, пойти, не было сил пойти и сделать, так сказать, распечатать альбом. Вот. Ну, бывает. Вот. Кстати, какой-то у меня на канале завелся глист. Эй, ты глист, я к тебе обращаюсь. Что ты мне ставишь дизлайк? Ты только один глист. Один какой-то... Еще только не разместил ролик, уже какой-то глист ставит мне дизлайк. Ты чё, дебил? А? Ты хоть бы коммент какой-то написал, что ли? Обозначился. Я тебя забанил бы нахуй и все, блядь. Ты дебил, блядь. На, пососи. кончили хуй ты, блядь. Понял? Вот ты что, на, соси. Все. А это то, как тебе относится лист. <laughs> Вот, остальным всем пока-пока. А ты, не ставь свои дизлайки, мне на тебя пох. Вот, все, пока-пока. Request for you And I've been there Was killing a alone For money and joy Was watching the death In the various skies Enjoy the rotting corpse, the flesh that to be